しい修行の合間には安らかな休息の日もまた必要です久しぶりにまとまった休みをもらった珍味はダオチュウ大地とともに金丹の里帰りのお供をして陳謝尾村に向かっていました闇を打て光る目の悪魔もう少しで俺の村じゃ頑張れねえ金丹のうちって何やってんのうちか うちは母ちゃんも姉ちゃんもアマじゃアマどうしたんじゃ二人とも <laughs> なんじゃこれが笑わずにいられますかねえあれ いつめまだあのことを考えとるんかあのことってうん実は旅に出る前にね珍味ラオチュウ金太わしの手からこの石が取れるかなどうしたよし俺がやりますあらったったったったったった こういうことはやはりこの私の得意とするところ <laughs> あー肉まんが飛んでるん今だ <laughs> いただき残念じゃったのあれえなんたる深くさあ珍味 頂点に来た時が狙い目だ今だ取れないわかるかお主らは石を取ろうとするあまり動作が一瞬遅れる勝負は一瞬じゃ突きを入れようとかこう攻めようとか思ってから手を出したのでは遅い一瞬の差が生死を分けることもあるのじゃ 旅の間もこのことをよく考えてくるのじゃよいなはい教訓思うより先に動けそう言われてもねどうすりゃいいんだろううんそりゃ悩むよなあれチミはおーいこっちこっちおい早く来い急いで急いでどこが悩んでるって治ったみたい来いよ

たり前じゃでどこにいるの金太のお母さんんいた金太母ちゃん待ってた姉ちゃんただいまえー、ばバカな これほど遺伝の法則を無視したものもない悪夢だ <laughs> ラオチュウえなんだ何驚いとるんじゃへへ紹介するよこれが俺の母ちゃんじゃ息子がいつもお世話になってます金丹の母ですどうぞよろしくそれから俺の姉ちゃんたちじゃ私が一番上の金蘭次女の金輪三女の金輪よよろしくあ 私が大臨時で金丹君に稽古をつけてやっているラオチュウというものです珍味ですライチですキキキキキ僕ですさあさあ立ち話もなんですからうちに入ってゆっくりしてください取れたての海の幸をご馳走しますよ ましょう遠慮してるとなくなるわよいただきます兄ん ったもう入んない美味しかったよかったところでどうですか大臨時での金丹の様子はそりゃもう大臨時のエリート試験である新産業にも選ばれたくらいなんじゃから期間でもわかるじゃろあらそう昔の俺とは違うわ昔の俺ってそんなに変わってたのかお前 それはじゃこの子はね父が船の事故で亡くなるまで泣き虫の甘えん坊だったのよいややめろよ姉ちゃん飯ばっかり食って体が大きくなっても泣き虫の甘えん坊じゃなコオロギが怖くって私の布団に潜り込んできたこともあったわよねげなんと羨ましいいやだらしないみんな昔のことじゃないか俺はもう子供じゃないわそういえばおねしょ予防に私が持たせた腹巻き巻いて寝てるあ そういえば見たことある <laughs> この浜はよく父ちゃんと走ったもんじゃ憲法やってたのお父さん父ちゃんは自己流じゃったけどこの村一番の憲法の使い手じゃったその父ちゃんに俺は憲法を教えてもらったんじゃ しかったよあの頃は金太あそこに杭が2本見えるじゃろう、うん、あれも父ちゃんが修行のために作ったもんじゃどうやって使うものなのん来たぞあの波を拳で打ち破るんじゃ 何ーなるほどこ難しいや、大丈夫かまだまだなんとか持ちこたえたぞ それでいいんじゃあとは拳に力を集中して波を打ち破るんじゃ、うんだんだん分かってきたぞバランスと集中力だ のじゃ思わず夢中になっちゃったよ <laughs> そのくらいできりゃ大したもんじゃ金丹先輩のおかげですいや <laughs> どこまで行っちゃったんだろうねあの二人は金丹のやついじめられるから帰れないんだよきっと そんなに甘えん坊だったとはねみんなにばらしちゃおうライズあらいたな何をばらすってそんなことしてみろただで済むと思っとるんかあら冗談よ冗談やだな本気だと思ったほら騙そうったってそうはいかんぞちょっと様子が変だぞ し歳おい珍ミ危ないそいつはドケミじゃはあ ゃ危ないわちゃんと手当てして薬を飲ませなければじゃあ早くでもそれには山一つ越えて春巻村まで行かなければそれじゃ遅いよ山越えじゃ一日かかってしまうたとえ船で行っても半日着くまでに毒が体中に回ってしまうよそれじゃあ一体どうすればいいんですか方法は一つだけある前にも一度こんなことがあった俺がまだ小さい頃お前 まさか闇の洞窟をやめなさい金太あそこに入って生きて帰った人はいないわ洞窟の亡霊に血を一滴残らず取られてしまうのよ分かっとるんじゃしかしそれしか方法がないんじゃあの洞窟を船で抜ければ2時間で春巻村へ行ける父ちゃんだってそれを知っててあそこに入ったんじゃお前どうしてそれを大臨時に行く少し前に春巻村のウーロン同士が教えてくれたんじゃそうなの 急がないと俺は行くわ僕も私も行かずばになるまい待ちなさい金太行かせてやりなさいでもお母さんあの子にも父さんの血が流れてるんだよ臆病でまだまだ甘えん坊だと思ってたあの子がね 前らまだ間に合う帰ってもいいんじゃぞ <laughs> ここでおめおめ引き下がれるか言っておくがあの亡霊の話は本当じゃぞ俺の父ちゃんは闇の洞窟で亡霊に殺されたんじゃええー、その時俺はまだ10歳になったばかりじゃった高熱を出してうなされている俺を助けたい一心で父ちゃんは闇の洞窟に入っていったんじゃそして春巻村にたどり着いた父ちゃんの姿は穴だらけで 見るも無残な姿じゃったけど布にくるまった俺はかすり傷一つなかったそうじゃ念のために聞くぞ金太くどいようだが他に近道はないのか怖いんかバカやお前ちょっと聞いただけだよ念のために痩せ我慢せんでもええんじゃ俺は怖いじゃが行かなければならんのじゃ 父ちゃんにもらった勇気のためにな聞いた見えてきたあれじゃあれが闇の洞窟 ないじゃないか、大臨時憲法に恐れをなしたかな <laughs> 亡霊の正体はこれじゃここは吸血コウモリの住みかだったんじゃ吸血コウモリいやごう早くここから脱出するんじゃ <laughs> 回されるなんてなんてすばしこいじゃこんな船の上じゃ避けるのが精一杯だこんな話を聞いたことがあるぞコウモリは口や鼻から超音波を出してそれが物に当たって跳ね返ってくるのを聞いて相手の動きを感じ取るっていうんだそうかだからあんなに見事にかわされたんだえっ 前からも来た か、うん、一体どうやったんだうんそれが無我夢中で撃とうと思ってから撃ったのではすでに遅い思うより 先に動け石だ石だよ大僧正の石だよ答えはあれだったんだあの時蛇を最初から狙ってたわけじゃない思わず手を出したんだそして今も思うより先に動けそうか勇気を持って無心になるんだジミー俺も父ちゃんの勇気を持つことができそうじゃラオシュライチ頼むぞ ああ任せておけを整え熱くて握れば胸に やった明かりだあれが春巻村じゃ大地もう大丈夫だぞありがとう。 <laughs> りはなんで自分から小石を取るなんて言い出したの黙って見てろよそうそう見てればよろしい 先に動け得得したな珍味はい金丹のふるさと新庄村への旅でまたまた成長した珍味は大僧正の手から見事石を取ることに成功しました珍味は一体どこまで大きくなっていくのでしょう シーファンはあんなに可愛くてその上コンポがむちゃくちゃ強いのよなんかライバル心がムックムク湧いちゃった鉄拳珍味第13話「狼の牙ライバルの秘密を探れ」お楽しみに負けないもんね無理無理